na boyebi ba problème technique ekomaka pe jeudi mais en tout cas rendez-vous ezalaka tous les mercredis avec mon frère kashisha azala na allemagne je crois que bato mosusu bomesani déjà na dio oyo en tout cas ezali émission oyo ezali kosepelisa en tout cas bana nzambe tokutani lisusu lelo na rendez-vous na biso na thème na biso ya lelo lelo thème na biso eza nini soki nzambe azali moko Pourquoi ba eglise ezalaka ebele nzambe moko ba eglise ebele toko comprendre yango na kati ya emission na biso yango toko developper na kati ya emission na biso esalema bongo nde nini pourquoi est ce que ba eglise eza ebele croyance ezali ebele alors que nzambe azali kaka se moko tomeka pe ko comprendre yango na kati ya emission na biso bon d'abord frère kashisha mbote frère alidia mbote ba ndeko balandi oyo bosi bomesani male malembe tokomi na ba Biso tosalaka programme moko te que to na calendrier moko to bike lobi toko loba kaka boye non ça dit nzambe chaque semaine a pesa biso message toko ya ko loba liboso bana nzambe yango vraiment moi je crois que euh, makambo to sala ezali temps nzambe et j'espère que yo ozo landa biso oko passer temps na inutilement te ko landa kaka ko tala kaka mais ko tia makambo tozo loba na misala surtout comme to ali ko tuze kaka bible lokola donc euh, la seule vérité Yango na pesi nzambe merci pona temps oyo ako passe na biso lelo thème yango pe eza pe mwa thème moko complique mais je sais que par la grâce de Dieu nzambe ako sala biso grâce pour ko na ko décortiquer to c'est que Dieu a réellement peur donc euh, euh, donc oyo abongisi pona biso frère voilà Effectivement joel esa il faut ko rappeler aussi na batu to lansaka thème mais to preparaka na frère kashisha te que question eko zala boye toko banda boye te ezala kaka thème eza lance et puis to keyi donc bozo decouvrir ensemble na biso pe ensemble voilà. donc euh, il faut batu ba comprendre ezali emission preparee à l'avance te donc euh, ezali emission oyo to to yebaka thème mais puis toye ko developper yango na plateau kaka ndenge ezali sans ba question ezala prepare sans ekozala boye tokobala boye non tu vois yebaka manzambe elinga mingi ezala bongo un peu euh, spontané donc ba question mosusu ebimaka na kati émission kaka ndenge bolandaka biso voilà ezali kaka une précision mo vraiment de détail bato faut pas comprendre yango voilà donc euh, thème na biso nde nalobi lelo nzambe moko mais ba église ebele tokomeka pe ko developper yango na kati ya emission na biso ya lelo comme toujours toyebi emission ezalaka soki tolobi tosisaka pe nionso te donc ya toujours a completer ba oyo peut etre baza na eloko ya ko completer oyo baza peut etre na, na quelque chose ya kobakisa ou des propositions des questions bobengi bokomi voilà on peut toujours continuer à ko partager s'il y a des choses il faut peut etre ko revenir là dessus pourquoi pas tokoluka toujours occasion soki nzambe akokisi to revenir nango alors frère kashisha mais avant tokota na kati ya emission na biso ya lelo To kota to to sala mwa prière comme ndenge ezala d'habitude, omemi biso na kati ya prière avant to kota na kati ya mission na biso ya lelo. Voilà, ndenge Bible eyebisi biso que nous ne pouvons rien sans toi. C'est-à-dire soki toyaka awa vraiment maloba nyonso tolobaka ndenge frère Alima oki oloba euta epai ye moko nkolo puisque tosalaka te ko tobongisi question tunanga question mibale boye ata misato non c'est-à-dire vraiment ndenge frère Alima oki oloba tomipesaka na maboko ya nkolo Comme ça emission eza ko edifier na biso moko pe dejà et puis na bino bokolanda biso tobondeli na kombo ya Yeshua. Papa to kumisi yo pona temps nionso oko passer na biso lelo. Mokonzi to ye lisusu na makolo na yo po toyebi ke epa na yo nde liziba ya bomoi. Mokonzi to tiki ba occupation na biso toye na rendez vous oyo to yokana na ba ndeko pona koloba de ta part. Yango etika ete yo olobela biso par ton esprit. Biso, makanisi na biso to mayele na biso to ba philosophies na biso ezwa bisika na, na, na ngonga oyo te, kasi yo, seul Yeshua, ozwa bisika mpe oloba na kati na biso, que tu mettes ta parole sur nos langues, Seigneur. Yango natiki egalement le frère Aline na maboko na yo. Tambwisa ye na Molimo na yo afin que ba questions akotuna eza ba questions moko eko permettre ba ndeko bakoyoka biso. ba comprendre exactement na ba reponse oyo nga nako pesa esala que ebakisa un plus na kati ya bomoi ya moko na moko. To bebisi nionso oyo ezali ya monguna satana, to bebisi nionso oyo ezali ya ba empechement ya ba ya ba empechement ya ba pense ou bien ko reflechir malamu, to bebisi nionso oyo ezali reellement ko kotisa mobulu na kati ya technique, to bebisi nionso na kombo no Yeshua. To sengi yo o regner lokola maitre na kati na biso afin que nionso toko loba seigneur epesa nde yo lokumu papa tomi tiki na makolo na yo po toyebi que sans toi nous ne pouvons rien faire seigneur papa lobela biso tambuisa biso na kombo no yeshua nde tosengi boye amen. Amen amen amen merci frère kashisha na prière oyo eza ko introduire en tout cas euh, émission na biso ya lelo nde nalobi nzambe moko me ba église ebele pourquoi pourquoi ezalaka bongo tomeka ko développer wana kati ya émission na biso ya lelo alors frère kasha question liboso na yeka to se mettre d'accord côté ya terme toza ko utiliser o pe bato baza kolanda biso babunga te tant tozoloba ba église ebele tozolobela nini awa est ce tozoparle sur ba religion est ce tozoloba ba église chrétienne est ce que eza nini ba église oyo eza kosignifie nini avant peut-être tokota bino na kati Voilà, je pense que mm. question eza peu importante par rapport ya oui. déroulement de tokokende po esala voilà. epesa ba base na ndenge oyo tosala émission oyo lelo mm. mm. normalement bato balandaka biso même balandaka na kati ya émission oyo oyo tosalaka ngai na ofrère aligne obe bao balandaka biso na émission les avertis na kati ya chaîne na biso mm. bayebi à peu près ce que nous parlons par rapport ya église toyebi ke église mm. ezali nzoto ya moto église ezali motu Eglise ezali batiment te mais soki toye koloba makambo ba eglise tolobaka yango mingi totiaka entre parenthèse mangomba ba assemblee oyo ezali ko ko regner n'est ce pas na kati ya se ya moyi awa puisque boyebi que biso moko to bino moko bolobaka que toke eglise tu vois c'est à dire mutu amesani na langage moko boye yango comme toza koteya batu na na generation ya biso batu oyo tozali ko regner Toali ko ko vivre lelo j'allais dire ebongi toya na ba na ba na ba na ba termes oyo ezali approprier par rapport na bango ba comprendre mais boyeba yango que Yeshua alobaki ye akovanda lisusu na ndako esprit na ye ekovanda lisusu na kati ya ndako oyo etongami n'est-ce pas na maboko ya mutu te pourquoi puisque à l'époque ancienne ezalaki que esprit ya Nzambe andaki kokita une fois l'an na kati n'est-ce pas ya temple mais ezalaka susu bongo te yango ntango Yeshua akufi na croix tomoni rideau n'est-ce pas ya temple epasukaki en deux pourquoi puisque lieu oyo ezalaki prévu ezalaka lieu ezala lieu très saint ekomaki sikoyo accessible mpo na motu nyonso c'est-à-dire église en tant que ba brique mabanga ce n'est pas une église tokobenga yango peut-être assemblée tokobenga yango peut-être lieu de réunion mais sikoyo awa ntango topesi titre tozoloba réellement na ba mangomba oyo tozomona na kati ya mokili par rapport ya religion surtout et puis to pona ko pona ko pona ko chuter soki par exemple euh, donc to toza ko utiliser église même na kati ya ba langage na bango moko batizaka ngo pe enfin bango c'est bato ba ba mona neti église ali place ba kenda ko sambela oleba ba kenda église réellement corps ya, ya donc ya Christ bango ba, ba utilisaka e avec donc e avec e ya muke c'est-à-dire église avec e ya muke ba ba bango ba bengi ngo wanda eza assemblée Mais eux ya munene nde babengi yango sikoyo eza église n'est-ce pas corps de Christ. Mais pona ko kotia clair, nous voulons réellement parler ya mangomba comme émission ya pe na lingala frère alimi alors eza kutu pete donc na mangomba oyo tomonaka lelo appelé église entre guillemets je sais pas soki réponse ali claire Hum en fait alobi ba mangomba nga nga pe nayebi te to parce que ba mangomba eza ebele ba croyances pe eza ebele en fait c'est pour nka to toluka pe ko se faire comprendre là dessus ba religion eza ebele religion catholique religion protestante toyebi ba musulman pe bazali ezali ba bouddhiste pe bazali parce que bango tout eza pe kaka nzambe moko basambelaka ya nzambe ese soki fo koyeba soki ezaka meme nzambe oyo ezalaka ya nzambe moko parce que bango ezaka ya pe nzambe Meme epa na biso na bokoko egalement balobaka nzakomba, nzambe, parce que nzambe aza kaka moko, nioso tout wana sambela ape kaka nzambe moko entre guillemets bien entendu, est ce que toko parler na contexte wana ou bien alors toko se limiter na ba groupes oyo ba groupes na biso ya ba ba eglises de reveil tout simplement, tozala pe precis. Voilà pona koboya amalgame. mpo na koboya kofungola ba nini ba breche ebele na ba fenêtre ebele puisque mm. tokozwa temps ekokoma ba 2 heures 3 heures tozala limité na donc par rapport ya message christocentrique c'est-à-dire nous voilà. parler de l'évangile émission eza émission moko évangélique tant tomoni mm. évangile tobengi yango elakisi la bonne nouvelle or la bonne mm. nouvelle euti epa mahomet te euti epa kimbangu te Ewuta epa Confucius te, ewuta epa ya se pa Buddha te, la bonne nouvelle ewuta epa Yeshua oyo tobengi Jesus Christ. C'est à dire toza kolobela sikoyo la bonne nouvelle du royaume. C'est à dire soki nalobi eglise awa ou bien ou bien mangomba, tokosala allusion n'est ce pas na ba oyo nionso bazali ko se dire ba chretiens. Ba eglise ebele ba bangomba ebele alors que nzambe azali se moko alors frère obete kaka po tokota na kati ya lisolo yango bon euh, ba eglise soki tobete kende pete yango historique na yango hein, parce que bon ebandaki ndenge nini ekoma ebele parce que ebandaki na place moko parce que de toute façon jésus christ atikaka eglise te mais sikoyo ebandaki ndenge nini ekoma sikoyo ebele ebotama ndenge ebotami po na ebandeli ezalaki ndenge nini Voilà na ebandeli ezalaki ndenge nini donc na tindi batu nionso ba kende na Google ba beta ba kozua reponse mais na kopesa hmm. reponse ya mukuse je pense hmm. que ceux là qui nous suivent depuis le debut tolobela likambo ya religion hmm. ozonga numero na donc émission na biso numero 2 to 3 tolobela likambo ya religion tolobela likambo ya ya ya christianisme on a likambu ya bible donc ça dit on a tout donc au fait brosse na kati ya concept ya emission oyo mais quand même na opesa reponse pe oui en bref ouais moi mukuse eh, loba kola moi mukuse kaka parce que comme tozo lobela ba église eza ebele il faut que ba comprendre peut-être moi muke tant tozo ba église ebele mais église yango ebele ebanda pe ba moko ebele te qu'est-ce qui a fait que comme ebele ebanda ndenge nini peut-être moi muke kaka hmm, retro voilà Deja na kati ya, mm. ya concept ya, ya, ya, ya christianisme hein? concept mm. ya religion christianisme d'abord boyeba ngo que yesu atika religion christianisme te yango biso biso toloba na kati ya les avertis boye yesu atika bachrétien mpe batika badisciple pourquoi puisque terme wana kutu chrétien ebima nde kutu donc après kutu donc kokende ya yeshua Terme wana chretien yango lobi bato oyo ba mesana kolanda biso soki bolandi ba emission na biso bo comprendre reellement ce que je suis entrain de dire mais soki ba question pe ezali bo tuna ba question mais na koloba un peu ko brosser un peu ba biloko eza oyo na moni eza capital pona to capter message bien c'est à dire na ndenge ya concept ya yeshua concept ya jesus il a fallu donc il lui avait fallu n'est ce pas aya ko kufa na mokili afin que soki akufi na mokili Tango ye akosekwa d'abord lisumu ya mutu ekomi pardonne après soki lisumu ya mutu ekomi pardonne nzambe comme azo vanda so na kati ya batu na kati ya ba ndaku ya batu te to na kati ya ba batiment te fallait sikoyo nzambe a trouve n'est ce pas bisika nini na kati ya mitema na biso or po nzambe akota na kati ya mitema ya mutu il faut mutu andimela n'est ce pas la bonne nouvelle la bonne nouvelle tobengi sango malamu ou bien evangile sikoyo à partir ya wana tango N'est ce pas avant avant avant kutu arrive ya Yeshua ba religion ezalaki dejà yango bokomona que meme ba nani ba pharisien baza bazalaki dejà avant ye pe ba pharisien banda kobundisa ye pourquoi puisque bango baza kolanda mingi loi ya Moïse kaka mais pourtant ye ayaki n'est ce pas ndenge bible elobi que non Moïse avait ayaki avec la loi lui Yeshua est venu avec la grace ozomona alors sikoyo dejà à partir wana dejà tangu Yeshua aye na, toba toba yango entre guillemets, entre guillemets, pensee to philosophie ya sika, c'est à dire ya kokota royaume donc des cieux, bato oyo bazalaki avant ye bamonaki on dirait ezalaki ba blagues, pourquoi? Puisque dejà eux disaient que il ne peut pas etre un fils de Dieu puisque Dieu n'a pas de femme, Dieu ne peut pas avoir un fils, bana comprendre concept wana te, ba comprendre pe concept te soki Yesu abengi Nzambe papa na ngai, bazo mona yango normal te, alors sikoyo bakomaki dejà kobundisa dejà à l'epoque d'où ekomaki dejà. Bato oyo bazui franche ya donc donc bato oyo plutot baza na cote ya ba romain or romain ezalaki dejà donc ba koko ya eglise catholique mais ezali sikoyo ba donc ba ba ba ba ba oyo bazali cote ya ba romain na ba oyo bazalaki comme on on les appelait n'est ce pas des pharisiens des saduceens bazalaki dejà present na kati ya terrain tango sikoyo yeshua aye avec message ya sika c'est de là meme bakomaki kobundisa ye po balingaki te que ye n'est ce pas abimisa mutu bokomona pe lisolo ya saul oyo tobengi Plus tard Paul, Paul azalaki mutu aza kobundisa meme n'est ce pas entre guillemets christianisme, c'est à dire pendant que Yeshua azalaki na kati ya mokili. Bref dejà tomona que dejà na debut Yeshua ayaki kokuta dejà ba religion et puis tangu ye aye n'est ce pas na voie wana ya sika oyo tobengi donc christianisme c'est à dire voie oyo ya salut oyo ya ya ya nzambe reellement par rapport ya ko sauver mutu batu ba komaki dejà ko za na ba tendance wana plus tard toye ko mona que eglise catholique e recuperer makambu plus tard baye ko sala ba ba nini ba organisation na bango ba mi ko ko luka ba sangana na ba na ba na ba confession misusu à l'epoque dejà bo tala ba emission to sala bo comprendre yango après tango eko sala bongo eglise catholique plus tard Yango moko ekabwani na eglise protestante nde eboti sikoyo n'est ce pas makambo oyo tomoni sikoyo eboti biloko mibale c'est à dire catholique et puis protestante or protestante sikoyo tango eboti protestante sikoyo ekeyi n'est ce pas eke kobota susu ba nini ba oyo tobengi lelo ba evangelique ozomona c'est à dire kokabwana wana ezalaki depuis de debut ezokende ti nde ekabwana ekomi boye. Je sais pas soki na brosse yango rapidement et que eza clair nayebi te solo. Oui, bon eza en fait eza clair ndenge omeki kosala mwa résumé na ndenge à l'origine na ndenge ebandaki mais sikoyo thème na biso ya lelo ezali pourquoi baeglize ekomi ebele alors que nzambe azali moko Ebele te question mpe tokoki kobalusa yango ndenge mosusu. Inconvenient nini yango ezali ba eglises ezala ebele en tant que Nzambe aza ye moko? Est ce que ezali na inconvenient moko pour que ba multiplication ya ba eglises ezala parce que okoki ko prier aussi ba eglises ekozala yango mpe ebele? Le problème ekozala na niveau nini? Ça tokoki kobalusa mpe question dans l'autre dans l'autre sens. Alors tokota na kati ya thème yango frère Kashisha. Voilà, siko na na pesa réponse ya liboso to mibale. Ya inconvénient d'abord. Te, to kende na liboso. Pourquoi eza ebele et puis l'inconvénient après. Hum. Bon, pourquoi eza ebele? Question eza malamu frère. Question eza malamu pourquoi eza ebele? Omoni euh na kende rapidement, rapidement. Omoni norme eza boye. avant que nazwa nanu eglise nazwa nanu batu kaka donc donc batu na kati ya société comme tozoloba lingala toke bango na congo hmm. frère est ce que ozomona ngo normal que pays moko ezala na plus de 500 parti politique question ya, ya liboso hmm. tolongwe place ya politique toke na musique soit disant chrétienne Est ce que eza normal que omona lelo ekoma na ba stars moko moko les ba groupe ndenge ezalaki kala? Tolongwe place wana toye sikoyo na kati ya ba soit disante ba eglise yango frère ba eglise ekomaka ebele ce n'est pas pona ko multiplier strategie ya evangile non non non yango omoni inconvenient sikoyo tozo ba yango wana nako repondre na inconvenient mais tokanga place wana c'est à dire ba eglise eza ebele Ce n'est pas une strategie pona ko multiplier n'est ce pas batu non non non non eglise eza ebele puisque ezali biloko oyo eza ya batu batu basali na tango babi eglise awa bo comprendre mangomba ebotamaka ebele puisque batu basali frère Tango bato balongwaki catholique balobaki que catholique basambelaka Marie aza na raison, catholique basambelaka basalaka ba messe de mort baza na raison, catholique basalaka oyo tobengaka nini babengaka yango nini bato bakendaka kotubela epai ya sango baza na raison mais tango bango moko balongwe bakomi ba protestant c'est à dire ba proteste contre mambo ya catholique qu'est ce qu'ils ont fait? Ils ont reproduit, reproduit plutot les memes choses. C'est à dire lelo omona ma que non mutu akufeli muasi to mobali basala ceremonie na kati ya cimetière pona pona kokunda mutu wana. Bazo bazo longola ba bague, basala ba prière moko complique mais eza eglise soit disant que donc evangelique. Donc eglise eza ebele lelo ezali par rapport ya d'abord egoisme. Pourquoi puisque olingi ozua eloko moko boye bomoni que Bon soki na bi ke nazala kaka na sima mutu na ko profiter na yango te tika na sala pe eloko na ngai na profiter na yango frère ba pasteurs mingi omonaka na congo lelo to ba to ba pona congo surtout ba pasteurs ya ba eglise de reveil mingi ba uta uta ba nzambe malamu soki ba tie tembe ba loba na ngai awa na kati ya emission mingi ba uta uta ba nzambe malamu Nakotanga ba kombo neti ba Leopold Mutombo Kalombo awuta Nzambe malamu c'est à dire tangu bango bawuti kuna basali pe ndeti oyo ya bango c'etait pas dans le sens que tokende koteya donc ndenge Yeshua alobi que aller et faites de toutes les nations mes disciples non non pourquoi tozomona sikoyo ba fruits nango lelo puisque soki baloba na français que c'est la fin qui justifie le moyen Soki sikoyo tomoni que la fin yango ekomi complique, ba pasteurs ba bolata ba franges, ba bolata ba nini, ba robes ya milayi na ba croix ya minene lokola catholique oyo bango ba boyaki. Ba pasteurs bakomi kosala ba nini, ba cures d'ame lokola ba cures. Ba pasteurs bakomi kosala n'est ce pas, bakomi komemisa batu ba mayi lokola ba eau benite. Ba pasteurs bakomi kopakola batu mafuta lokola ndenge ezalaka na kati ya ba nganga. C'est à dire donc, Basalaki yango ce n'est pas basali ba eglise wana pona ko tondisa n'est ce pas evangile mais ezalaki plus pona egoisme, pona envie, pona gourmandisme donc gourmandise plutot et puis bref pona eh donc motema mabe c'est à dire alingi te que ye atikala na position moko quelconque c'est à dire soki pasteur moko aye asali eloko na ye et que amati avion na ye sikoyo aza kotala amoni que ah comme ye amati boye Soki nga pe na salle na nga pe na ko mata c'est comme ça que omona ba kizamina ba longwe pa ba tambo lukoki ba sali pe ba bango kuna c'est à dire tout le monde qui se separe au faite na kati ya ba eglise lelo ezali ba zo sala yango pona ko multiplier n'est ce pas ba business na bango yango omona aza koloba reellement que soki nzambe azalaki moko na ndenge pe aza moko ba linga ba zala bongo te na pona ko chuter oko mona na avenue moko buana 4 5 6 assemblee Est-ce que est-ce que est-ce que boko boko zongo ce que bolba ki attaque que non église ezali na France mususu na Belgique to na kati ya ya Liège mususu na Bruxelles to kanto comprendre que bon ba chango na ndenge ba place mo stratégique mais ce n'est pas ça ce n'est pas ça ba sali yango eza ebele pour chaque mutu a gérer loko na ye lokwa ONG nayebi soki réponse yango eza claire fort eza claire en fait ebele eparseke ekomi business mais bati kombo ya, ya, ya nzambe liboso alors mes frères inconvénient frère ah inconvénient eh, eh, naloba eh, napesa Eh pesa pesa ye kokela de l'autre côté. Quel est peut-être inconvénient ezali soki eza ebele parce que comme tu olobi awa ekozala yango mpe ebele ndenge ozoloba baye mpo na mwa mbongo mais au moins nkombo ya yesu moto eza liboso eza mpe avantage nayebi te yo kote na inconvénient eza na niveau nini frère omoni demo moko babengaki demo hmm. mibale bademo misato bademo soki omi ba 1000 bakomaka légion Inconvenient eza nini? Eza que tellement bango nionso baza na meme objectif ya ko gagner pain, ya ko gagner mbongo, bakomisi bakomisi eglise ya Nkolo ekomi place ya koteka ba pigeons. Frère, Yeshua avait fait ça une fois, a chasser batu na kati ya ya temple po ba banda kosala ba commerce. Mais lelo frère Ba eglises nionso omonaka wana batekaka ba livres, batekaka ba CD ya musique, batekaka misusu batekaka kutu mikate, c'est à dire ezali au fait inconvenient eza que tango baza ko multiplier na ndenge ya mabe, mabe ekomata likolo, c'est pourquoi tu verras meme na kati ya Genese tango Yeshua, Nzambe azo loba, Yawhe azo loba que non akiti na se na Sodome po atala Sodome et Gomorrhe, pourquoi? Puisque amoni mabe emati mingi ti epa na ye, pourquoi? Puisque tout le monde faisait le mal. Soki mabe ekomi multiplier ekomaka que mabe wana eko mata ti epa nzambe sikoyo omoni sikoyo ekomi kopesa bango mona ata mosusu omona mutu moko boye aza koteya kaka boye po akweyi akufi to mutu moko azalaki ezalaki ne mwa bien bakuti ye kuna aza kose masturbe mosusu sadi sadi bakoma kosala ba, ba, ba, ba biloko moko ke meme meme meme meme ba paien oyo bayebi nzambe te ils n'auront plus n'est ce pas euh, l'envie ya koluka koyeba nzambe puisque ba Mais batu oyo ndenge nini bango basambelaka ba sala makambu kutu mabe koleka ngai na sambelaka te bref inconvenient yango wana la multitude ya ya n'est ce pas ya ba biloko ya mabe to la proliferation ya ba biloko ya mabe esalaka que non mabe plus mabe epesaka kaka mabe c'est ça l'inconvenient Mais c'est vrai, parce que ah, toujours parler sur ma B, prolifération à Bilor ma B, c'est-à-dire que Batoubaye, qu'on créait l'église là-bas, Po basala mbongo ezali na but ya mbongo ezali pona makambo ya nzambe te mais sikoyo soki tozui to considere frere frere kashisha parce que bon bato wape tango babandaka babandaka ya mabe te babanda pe malamu apres sikoyo bakoti na kati ya mabe supposons sikoyo bato yango nyonso bazali malamu supposons ke ezali na but kaka pona ko propage bonne nouvelle est ce que ekozala mabe ke ba multiplication ya ba eglise ezala ebele Soki bango nyoso bazo tambola na droit chemin, ezali tout simplement multiplication mais eza makambo ya ba mbongo te, ya kolia batu te, mais bango tout bazali ko tambola vraiment na droit chemin, est ce que eko zala inconvenient ya ko zala na eglise, ba eglise eza ebele? Bon frère, na lobi boye, mabe plus mabe plus mabe epesaka mabe. Hmm. Malamu plus malamu plus malamu epesaka malamu. Donc soki ezalaki malamu, ezali inconvenient te. Ok. Engeko oza kutu bien pourquoi puisque là maintenant eza kutu na kino na bengi ma frère ah frère pasteur obo oh, ya bon ça va mm. tozo ya kuna to ke teya na prison eh ça va ça dit to teya ngu to sala ngo avec euh, comme les apôtres faisaient na kati actes des apôtres chapitre 2 mm. basa ko teya mm. parole ya Yeshua sans compromission soki soki ezalaki bongo engeza mabe te dans ce cas toka tosala même pas émission oyo toka tosala ngo te mpo enge ekoma neti ke tobundisa ngo alors Na bandela ngo likambo oyo ba ndeko boyoka ngai ce n'est pas d'un mauvais oeil que nazo loba makambo oyo na ba makambo pona ko sauver batu peut etre oyo baza na kati ya ba makambo wana soki ba ali 100 frère 99 ba ali faux puisque ezali eza nini po oyeba faux bien faussete ya likambo ezalaka nini ba talaka ebandeli na ngo Ndenge ezo continuer na ndenge epe eko suka. Mais soki sikoyo oladeli bango nionso bien okomona que mingi mingi bayaka vraiment avec un but lucrat donc lucratif frère. Bayaka te na but moko boye ya koteya makambo ya Nzambe ezala donc epusana. La preuve en est que to toloba likambo ya Congo, na Congo ozo mona que mutu aza komibenga prophète azo azo komelisa batu ba nini ba petrole. mais ba pasteur bavandi baotala seke baza ba faux mpo so balaki ba vrai qu'est-ce qu'il allait faire benge ba se ligue contre ye babiki non non non non non moto aza koya na kombo ata kutu bakokangisa ye te mais bato bahausse ba ton na niveau boke non moto oyo donc akoki kozala boye te tokosala ti donc bapousse motu atika meme koteya tu vois mais comme ils le font pas balobi nini Ndenge to brosser dejà tableau oyo eza sombre, ça dit que multiplication ya ba eglises wana ezali pona ba interets personnels ya bato bazo sala ba eglises na bango. Ezali ba eglises na bango, na ba kombo na bango, na famille na bango. Mais sikoyo parce que tozo lobela Nzambe moko, soki Nzambe azalaka moko pourquoi est-ce que yango ba eglises eko zala ebele? Frère, na ndenge tolobi lelo, ndenge o presenter wana, est-ce que Nzambe azali na kati ya ba eglises wana? Nzambe oyo tozolobela lelo, est-ce que Dieu est là? Bon, uh, totanga uh, passage moko mm. po omona pe oh, banda bobandaki botanga nano te mm. totanga ata passage moko puisque mm. des fois uh, les choses que nous parlons eza biloko nzambe aza kopesa biso toloba mm. et puis uh, bandeko bazolanda biso basi mingi basi bacomprendre même style tosala makambo oyo Esi il ya de fois toyaka vraiment avec ba message mbala moko toke droit au but mais oyo eza vraiment constat to moni to sala mais toza ko teya bana nzambe oyo baza koyoka biso ba bima na kati ya makambu wana ekozala malamu to na kati ya livre ya Matthieu chapitre 7 na tanga avant que na na nini na pesa reponse ya frère Alimia Matthieu chapitre 7 toza na verset 21 rapidement ceux qui, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc continue. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu retirez vous de moi vous qui commettez l'iniquite na suki na place oyo reponse na eza boye est ce que nzambe aza na batu wana voilà au fait nzambe aza na batu nionso les mauvais le bon le mechant nzambe aza na batu nionso nao pesa exemple oyo politique pona congolais oyo alingaka politique soki boza kotia haine na kati ya batu c'est à dire otie oza koyina mutu na niveau moko que soki otangi kombo na ye esali yo motema pasi ozo commettre une grosse erreur pourquoi puisque nzambe mutu wana au lieu que nzambe a a punir ye mutu wana nzambe ako punir nde yo pourquoi puisque tango ozo yina mutu boyina ba batu boyina batu boza koyina batu Bino sikoyo bokomi na charge koleka kutu ye puisque ye ayebi bino te exemple elingi koloba nini soki nzambe azo tika mutu mabe awumela nzambe ako ako mipesa c'est à dire nzambe ako pesa mutu wana temps po mutu wana soit a change ou bien mutu wana motema ekoma makasi ndenge ezalaki epa ya pharaon po a perir mais soki bino mingi ba mibengaka ba chretiens boza koyina politicien moko bo po olingaka ye te na ndenge moko ozo yina ozo yina c'est comme si tu etes en train de le donc Bakomi kotia batu ba nini ba poison tout ça puisque mabe eza tellement mingi mais entre temps nazonga na kati ya reponse tolobi que Nzambe atiki batu nionso wana ba vivre na ya mabe na ya malamu na kati ya mokili imaginez vous penza frère Limia mutu ake penza asombi poison batekeli ye poison apesi mbongo aye na poison wana pe azui sani to kopo atie na kati ya poison mutu mosusu pe azui ameli yango pe akufi Nzambe azo tala. Ozo mona? Elingi koloba nini? Nzambe aza na mutu nionso mais sauf que mutu nionso te akokota lola puisque le but ici pona Nzambe ou bien pona Yeshua ezalaki que no aye ko racheter biso po to mona royaume na ye yango alobi que je m'en vais preparer la place afin que là où je serai vous y soyez aussi elingi koloba que no soki mutu aza mutu mabe aza mutu malamu Nzambe aza pona batu nionso. Mais na kati sikoyo ya ba assemblees wana, na kati ya passage tokoki kotanga ya Matthieu 7, 21, 22, 23, Nzambe meme ako permettre meme que ba miracles esalema mpo kombo ya Nzambe etombwama. Mais le miracle ne sauveront pas la vie, epesa moto vie eternelle te. Le vrai miracle qui sauve, c'est le miracle oyo moto abongoli motema. Mais d'autres miracles ezalaka, esalemaka mpo batu bamona monene ya Nzambe. Bref, batu wana bazo travailler mpo na Nzambe. Mais eza lokola ozo travailler na kati ya compagnie moko boye, tu n'es pas enregistre au fait. Compagnie eko prosperer mais yo ozo futa ni ba ba nini ba allocations to ba benga ngo nini ba taxes ofutaka te, jour okoma koko to okomi donc comment dirais je donc donc okomi comment dirais je oza susu na na na makasi ya kosala te, oke na place oyo ba futa bato ya chomage basali boyebi yo o travailla te mais entre temps la compagnie Oyo yo place wana ko travailler e prospera ki par rapport ya musala na yo c'est pourquoi Yeshua dira que meme si vous faites tout cela que tout ce que vous etes entrain de faire je peux laisser faire po batu ba mona gloire na ngai mais vous là boko kota te na ti soki report na ya clair frère. Eza clair mais il faut quand même to approfondir yango moke po esala confusion te na na batu nde bazolanda biso parce que olobi awa frère Tabu olobi makambo ya haine soki peut être mutu un politicien tout ça yo ozoyina ye ozoti haine na kati ozolinga ye te eputa asalaka mabe mais eza neti façon oza koblanchir ye epa nzambe je crois que frère il faut quand même euh, ofungola biso malamu wana mpo bato bakota na confusion te napesi kaka exemple ya bafaux serviteur de dieu oyo bazali kodétruire bana nzambe mpo na yo quelle est l'attitude ya un chrétien vis-à-vis ya bato ya ndenge wana il faut kozala na ye na amour il faut kozala na douceur il faut kozala na nini omeka pe ko expliquer d'abord biso alors na place moko pe olobi lisusu wana olobi répond d'abord wana répond na kosa avant na na kota la deuxième partie hmm. ah, d'abord olobi quelle attitude d'abord non quelle attitude parce que yo olobi awa euh, Koyina odasu mutu moko boye yo oyini ye olingi ye te mais mutu yango asalaka pe mabe bon sikoyo koling koyina ye te parce soki ozo yina ye c'est comme si oza ko blanchir ye epa nzambe yo oko risque ozua susu lisumu koleka meme mutu asali mabe peut etre batu ba comprendre esika wana bien te yango nga na meki ko poser question autrement babi ba faux serviteur de Dieu face na bango chretien akoki a adopter quelle attitude? Bon frère problème eza boye. Hum omoni meme quand toza na ba message oyo frère normalement hum tokoyeba pe que makambo oyo bazo sala etali biso te eeh normalement biso tozo tozoya na ba message oyo toza nango pona to sauver ba ame na bango to ba ame ya batu oyo bazo landa bango en fait nous le faisons par amour hum ahh Matthieu chapitre 5 ahh natanga rapidement oui Matthieu chapitre 5 verset 38 yoka vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil dent pour dent loi d'Italie, na Moïse. Hmm, hmm. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut, veut, plaider euh, contre toi et prendre, ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire en mille, fais, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton, ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça le mystère mm. de Yeshua. Oui. Frère, d'après son image, moi, mm. soda moko aza na 2 mètre Deux mètres pnza ya mulayi boye te soda soda abeti yo mbata okweyi sikoyo par erreur soda azui mbeli naye nga atia yo mbeli ezokisi soda yo ozui bandage o pense poto ya soda wana c'est ce que yeshua a fait lorsque baye kokanga ye Pierre na ba zele na ye ya pierre azui akati litoyi yesu alobi oh boni boye zongisa mbeli na yo yesu azui litoyi ya mutu wana azogisi yango c'est ça au faite le mystère atant que mwana na nzambe frère oza na droit ya koyina mutu te frère eza meme pas na na place oyo nzambe atikela biso que oui mwana na cas oyo tetetetete. Ata ke mwana nzambe frère ata mutu afingi yo ata mutu atongi yo ata mutu ayini yo t'as pas droit ya kosala yango lokola ye nayebi te soki soki eza claire frère puisque makambo oyo toloba moi je ne viens pas ici amadouer batu nazo yebisa batu ba verite oyo po oyo akoyoka ayoki frère nous ne voulons pas nous ne voulons pas faire de choses ndeti tozo luka tozua ba ba membres non c'est pas ça nous voulons reellement precher l'evangile frère puisque makambo oyo yeshua mutu aza koloba yango soki yo oza chretien ozo landa ngai yeshua alobi yo koyina mutu te yo prier pour mutu aza ko maudire yo prier pour mutu azali ko maltraiter yango omoni tango tolobaki likambo ya prière c'est pas na yo ou bien avec une autre emission Tango osala ba prière ya feu moto ezikisa batu batu nionso wana non c'est pas une bonne prière c'est pas une bonne prière la prière eza que non nzambe ba oyo bazo sala nga mabe sunga bango ba yeba yo ba ndima yo ba tika mabe c'est pourquoi yeshua a dira na osukisa wana père pardonne leur car ils ne savent ce qu'ils font. nayebi te soki question mosusu bien nabakisa nayebi te frère boye bato baza kolanda biso vraimentnabai kelelo nako eh? nabebi kelelo frère eh. nakotya yo mpenza contre mur namonite frère lelo tozopusana tozopusana selo minute ekendaka ekendaka mbango mingi mais bon bato peut-être ah totya mpe confusion te mais le fait voilà. ya ko denoncer le mal est ce que eza condamnable? parce que ça aussi batu bakoki koloba mais bino bozo loba bongo il faut ko aimer il faut tout ça mais nous on denonce tozo denoncer tozo bimisa makambo ya mabe na bango na miso ya batu eza pe une sorte ya humiliation egalement parce que yo olobi awa nzambe azali ko permettre ba miracle ba faux miracle esalema parce que kombo parce que yo nde nga rebondi pe na deuxième question pa kombo na ye kaka nde ezo tombwama Alors que ba faux miracles wana bazo sala yango na kombo ya Satan, na kombo ya diable mais batiki kombo ya Nzambe liboso. Nzambe pe ayebi yango mais ye azo permettre yango esalema parce que kombo na ye. Eza neti mwa paradoxe quelque part. Est-ce que okoki peut-être ko ko ko fungola peut-être mwa moke wana, ko denoncer. Est-ce que eza mabe? Parce que ko humilier bango eza mabe? Et puis miracle ozo loba ba faux miracle esalemaka mais Nzambe aza ko permettre yango. C'est comme si eza mwa carte blanche bazo pesa bango frère. avant que tozala na place ya tozala éphésiens 5 11 mm. ne prenez point part aux œuvres infructueuses infructueuses oui. des ténèbres mais plutôt condamnez-les voilà. ou bien renoncez-les mm. mais ce côté avant omona babi que examinez ce qui est agréable au seigneur c'est-à-dire Soki biso bana nzambe toyoka na bien exemple oyo na pesaka ngo na pesa ngo susu frère frère ali merci soki oza medecin oye na nzela okomi na gare ya liege ongo ozua train omoni mutu moko akueyi otali na musika omoni mutu moko ya rapidite akomi koluka a traite mutu wana mais azo nyate na gorge siko yo siko medecin osalani okende bisi mutu wana nonnnonnono yo medecin ngo nde nini basalaka boye te faut osala boye c'est à dire po yo oza medecin Okosala ndenge medecine esengi bino de un. De deux, soki yo kombo no Alimia, papa na bino kombo naye Alimia, mutu moko boye baza kobenge ah oyo ma fils Alimia, sikoyo yo fils yango sikoyo makambo bao sala na ndenge papa alakisa bino ozo mona yango eza normal te. Opusani otali boye ah mais oyo Alimia wana ndenge nini? Ce que nous sommes en train de faire frère, toza ko s'acharner contre batu te. Yango faut tosala tosala attention Biso oyo na sangisi hein to denoncaka batu tosala attention quand tu commence à denoncer avec la haine okoti na kati ya piège ya diable or on denonce avec la haine comment lorsque tu vas commencer n'est ce pas à t'acharner contre la personne soki okomi ko s'acharner contre la personne c'est comme si okomi okomisi combat yango ekomi lokola combat ya yo na ye combat ya cage non non puisque Avant biso il y avait de Paul, Paul abandaki ko denoncer mais azo teya evangile, toyebi lisolo ya Simon le magicien, ba teya ye evangile amoni miracle Simon abongola motema frère, c'est à dire biso toza wana te pona ko pakola batu mafuta ou bien ko amadoue non non toza ko teya batu parole ya Nzambe par rapport ya makambo oyo bible elobi par exemple Na pesi exemple ya mutu wana na lobi que il fait boire du petrole na batu, batu ba mela petrole. On a to mona ngo nulle part na kati ya bible. Siko biso sikoyo to bengi tobi toza bana Nzambe. On peut pas rester comme ça. Il faut to sala nini? To denoncer makambo oyo to mona. Mais sikoyo ko denoncer ça n'a rien à voir avec ko loba na mutu que toko ya ko beta yo, to kanga yo te hein. C'est pas c'est pas nous puisque nous ne luttons pas contre la chair ni le sang. Si eza eza makambu ya ya makofi te bitumba te eza makambu ya molimo na pesi yo exemple wana frère kanisa yango malamu soda ya deux mètres abeti yo mbata okueyi ye moko amizo kisi yo sikoyo ozui omu soigner pota naye c'est ça l'amour de Dieu on peut pas kokota na kati ya ya loyenge wana ya ba ya ko tomi ko c'est comme si tokomi kobunda na batu oh non yo namonaki yo place boye non non non Prechons l'evangile yeshua abandaki ko denonce abandaki ko denonce sikoyo quand quand quand nous denonçons nous nous denonçons nous devrions aussi annonce ce que nous faisons nous annonçons la bonne nouvelle soki omoni likambo mabe tolobi mais to zongisi batu na nzela na baoyo basalaka mabe na baoyo ba baoyo bayokaka bango nayebite soki question nayo e trouve reponse nango frère Oui, question trouver reponse, ngai quand même o, o continuer na miracle parce que lobi awa Nzambe a permetaka ba faux wana bazala na ba miracle na bango parce que kombo na ye mutu ezozala liboso. Comment est-ce que Nzambe ako permettre eloko ya mabe ezala parce que baotanga kombo na ye? Bon, question wana eza facile, reponse eza boye frère. Ouais. Du fait que eza diable, Nzambe mutu akela ye. Mais diable aza libre atambolaka apumbwaka aza na batu naye aza na ba demon naye aza na ba camp naye aza na makambu naye mais nzambe asala bongo pourquoi euh eloko eza important na suki ali jugement euh batu mingi ba comprena te d'autres gens disent soki nzambe azalaki ko existe pourquoi atikaka mabe esalema Non mais justement place miracle ou bien plutot mystère batu ba comprenaka te yango wana nzambe aza capable ya kobeto mbata okueyi ayebisi yo ndibela ngai a capable ya kosala yango ndenge asalaki epa saul ou bien paul paul akomi aveugle azo yeba lisusu te nini wana yesu atuni ye mais ndenge nini ozo bundisa ngai pourquoi me persecute tu po ozo persecute nga pwani Ozo mona? Mais Nzambe asala apesa mutu libre choix pourquoi? Puisque Nzambe aza juste. Sikoyo na kati ya justice na ye ana besoin mutu ye moko azwa decision po ezwa sens ya justice ya Nzambe. Yango omoni Nzambe alingaka ko ba benga yango nini? Pas ko manipuler, oui to benga yango bongo. Nzambe a manipulaka batu te. Yango la bible, la bible nous dit meme que Nzambe. Atentaka pe mutu te tu vois sikoyo soki ba miracles eza kosalema frère moi je vais te dire ici que c'est pas tous les faux pasteurs nde basimba ba kisi c'est pas ça il ya il ya d'autres asimba nde kisi te mais aza nde kaka faux akutana na likambu naye tobengaka coop azui coop ne ya ki pasteur batie ye maboko neti moko azalaka na Danemark kuna abalisi mwasi euh, c'est-à-dire abalisi euh, euh, jeune fille hmm. abimisi na, na, na, na jeune fille yango baza kobenge mpe apôtre na danemark kuna ozomona un aventurier babenge apôtre na danemark kuna e moto akomisa ye apôtre afandaka na belgique na bino wana donc babengaka mpe docteur akomisa moto wana kuna apôtre cestadire eza lokola neti baasa bacope na bango mais nzambe asala kosala nini Yango sikoyo place batu ba comprenaka place ya mystère ya ya ya ya ya donc donc livret na na donc na ble te awa tango nzambe alobaka que non maitre ya moisson akoya kokata ako donc akokata akozua akokata ba nini ba livret ako ako akozikisa yango se pendant sikoyo na na jugement dernier nde place tolobi totiotaka na kati ya Matthieu 7 21 22 olobi que non j'avais fait ceci et cela ton nom Je vous ai dit, je les, je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Elingi koloba nini? Nzambe atikaka miracle esalema. Soki moto asala kisi, wana yasu Nzambe te. Toza d'accord. Mais il y a, il y a aussi des pasteurs, entre guillemets bien sur, asalaka nde kisi te. Mais il prie. Mais entre temps, aza ko profiter nde sikoyo na faiblesse ya batu po ye a gagner kaka mbongo. te ba miracle ba miracle mi ya ba faux miracle so to mona ba miracle ba vrai miracle penza na yebi te il faut ko compte mais oyo to mona ba spectacle wana c'est pas de vrai tu ya ba faux oza na raison sinon te to ko se contredire hmm. to zo ba boye des choses que nous voyons que nous dénonçons na biloko to mona hmm. ke butu abi ke akangi munanyoka na kati ya libumu o hmm. nini boye na kati ya maboko o muselekete Oh non carte ya credit oh non telephone batiele ba nini ba unite oh non bakangi bazui mbisi na mayi na mbongo na kati bien sur na ba miracle travaille mais il ya d'autres miracle biso tomonaka te yango totiaka na kati ya 1 pourcent na frère donc il ya na frère ezali ezali puisque nzambe abongwani te nzambe asalaka miracle ti lelo frère puisque biso nga na yo tozo vivre totambolaka frère oso mitie na mutu otambola na kati ya autoroute 220 plutot 100 120 ou 160 mètres à l'heure que kilo kilomètre heure omitie na mutu que soki pine moko elongwe eloko nini eko se passe c'est pour dire que non tomonaka nzambe ndenge abatelaka biso c'est un miracle aussi frère mais ce n'est pas ce miracle là qui vont N'est ce pas nous donner la vie eternelle frère? Vie eternelle ekomi likambo ya relation ya mutu na Nzambe tu vois c'est à dire Nzambe aza na ba miracle mususu asalaka na batu peut etre yo nga na yo tomonaka te oyo tomona eza ba ba nini ba spectacle bien sur nde tomonaka ba serie nani po nasukisa wana Benny Hinn ayaki na Allemagne awa vers 2004 si je me trompe pas aye na kati ya ya hall moko boye batu baye wana batu ebele ebele aye na ba ba equipes na ye tout ça nzoka Aza na batu naye moko ba preparaka mutu moko abelaka ya lokuta aye mutu moko afandaka na chaise roulante ya lokuta pe aye mais sikoyo basali que batu oyo baza malade ya solo penza que non mutu azo bela bazo kipe bango te après pa mutu ayebi que mutu oyo ba travaillaki dejà ba salaki dejà ba nini ba comment appelle ça donc neti scenario na bango abi lève toi mutu pe atelemi mais pourtant eza ya lokuta. Malgre que na kati wana sikoyo il ya d'autres gens avec leur foi frère ako ya pe boye azo lela azo senga nzambe nzambe na besoin douleur oyo esila douleur pe esili ce n'est pas ça de ce que nous ce n'est pas de ce de cela que nous parlons to loba likambo ya en global ba faux ba zali na kati ya ba faux wana il ya d'autres qui sont n'est ce pas de de de feticheur ndeti oyo apesaka batu ba petrole de il ya maintenant d'autres qui le font Bakendaka mpenza kosambela ndenge ya solo? Mpo sikoyo sort ya bato bakendaka na kati ya ba magablo wana oyo ya ba coop wana sort na bango eza nini frère? To tanga quelque chose awa avant na pesa reponse frère Alimbwa. Jean chapitre 8 verset 12 elobi boye, Jesus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les tenèbres mais il aura la lumière de la vie frère omoni mutu oyo nzambe asala aza na responsabilite pona vie eternel na ye. Yesu akufi apesi grace grace alingi alingi alingi koba que non sala no mabe eh, bato ba mendeni oui oui sala no mabe senga bolimbisi mais kokufa na kati ya mabe wana te hein po tu peux faire le mal tu tu donc tu donc okufi otiki euh, donc oke oke oke oke lifelo c'est pour dire que non mabe oyo okosala so osengi pardon epa Nzambe Nzambe akolimbisa yo wana ezali bongo eza bongo c'est à dire Nzambe apesi grace au moyen ya liwa na resurrection ya Yeshua mais sikoyo Yeshua aza kolobaka que non celui qui donc d'abord je suis la lumière du monde c'est à dire naza verite naza pole ya mokili mutu akolanda ngai avanda sur akotikala na kati ya molili te elingi koloba nini euh na kati ya ba assemblees wana bana nzambe bazali frère ngai na uta kuna frère na kola kutu kuna na uta kuna frère et quand tozalaki kuna il y avait des fois aussi ozomona que Tu es different avec d'autres frère omona makambo mususu tu t'imagine par exemple eloko moko elekaki na Congo kala toza bana mike frère toke toke nini comment appelle ça benga yango nini lisusu nabosa na croisade croisade toke toke toke croisade frère na na otanga kombo na ye Tambo Lukoki ye nde mutu azalaki n'est-ce pas ah officiant ou bien ye mutu abaki ko preside nini ah nini wana donc croisade wana croisade toyaki na soeur moko boye soeur wana alataki ba bijoux nasi napesa exemple na kati ya ba video mususu nayebi te alataki ba bijoux biso toyebaki provenance ya ba bijoux wana toye na soeur nzela moko tokomi na kati ya nini ya kati ya ya ya croisade wana Comme comme sœur azalaki pembe ba bijoux tout ça tangu lukoki akomi ko prophetise epa na ye oyo nzambe azo lakisa ngai wede bona bona boye bona bona boye boye kade ba gere ndiki yande ba salaka wana oh sœur yaka awa a prier a prier a prier nzambe abisi ngai pesa ba bijoux no nionso wana sœur wana abisi eza ya ngai te eza ya ya na ngai ozo mona c'est à dire pasteur ou bien bato bazo sala musala ya nzambe pour eux batalaka mingi materiel n'est ce pas c'est à dire baza baza kolinga te ko comment dirais je ils ne viennent pas au faite pona koteya bino sango malamu ils viennent au faite pona ko depouiller bino c'est pourquoi je dis que biso tosala musala oyo pona namoni temps ekoki ke mbangu mbangu tosala musala oyo Po tolingi bato baza koyoka biso ba comprendre que biso towuta pe na ba assemblees wana. Nde nalobi à l'epoque tomoni et puis tozonga nzela mobimba toza koseka likambo wana ti boye nabeti lisolo yango ti lelo. Pour c'est pour dire que non toyebaki que Tambriko ce qu'il faisait ezalaki ba show, ezalaki lokuta à l'epoque dejà frère. C'est pour dire que non na kati ya ba assemblees wana il ya des enfants de Dieu aussi mais sauf que beaucoup n'ont pas le courage ya kolongua, ya ko quitter. d'autres me posent même des questions frère bonso nalongo na okende wapi hmm. ozomona na hmm. okende wapi ozomona et puis ils, ils sont en train, en train même de, de dénoncer de, donc makambo bango na akuna frère il y, a, il y a même des gens qui nous suivent qui nous écrivent qui nous appellent mais bakenda bani baassemblé wana frère et moi je dis que peut-être que comme l'apôtre Paul dira quelque part d'autres gens sont lents à, à réfléchir ou lents à agir Peut-etre bakoya malembe malembe au fait ce que je suis en train de dire na kati ya ba semblants il ya aussi des enfants de Dieu mais sauf que baza nanu peut-etre Nzambe eza na temps oyo Nzambe apesi bango te po balongwa paya na ngambo biso tozali sikoyo frère c'est ça. Je parlais na sort na bango au cas où liwa ekuti bango na kati ya assemblee wana est ce que baza na lobiko ou bien baza na kati ya lifelo? Ce que je veux dire ici va choquer d'autres gens. Oui. Frère ata mutu akenda eglise catholique yoka nga bien okenda eglise catholique mais soki liwa ekuti yo peto na misu ya nzambe tu part au ciel mais sikoyo eza ba cas moko Exceptionnel tellement na kati ya histoire nionso ya bible frère mutu oyo yesu aza donc alaki akota bokonzi ya likolo na butu kaka sans sans passer par bapteme ni par message yo non crois crois au seigneur non non non moyibi na croix frère pourquoi akutanaki na nzambe direct ye moko boye ozo mona tangu moise nzambe ake koluka ye moise asalaki prière te Tango nani Abraham nzambe ake koluka ye nzambe donc Abraham ayebaki nzambe te c'est à dire nzambe akosala likambo biso biso toali bato frère toko toko toko limite nzambe te mais toali kokebisa bato na danger nini ekoki koyela yo soki okutani place ya mabe pourquoi la bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ mais soki sikoyo yo fana ozo wuta na pa pasteur moko boye soki mukongombile soki gupidi so ba kombo moko ezala ba kombo moko ya complique wana c'est makambo ozo ozo yoka ça ne va pas t'amener vers le ciel ekomema epa epa epa nzambe te po okota epa nzambe faut olanda Jean 8 je suis la lumière du monde Yeshua azo loba Soki olandi ye nde okota lola mais le soki mutu soki akuta na kati ya ba eglise wana frère et que mutu wana na minute wana na kati liwa ezui ye na kati ya eglise wana mais na minute wana soki mutu wana azalaki peto na misu ya Nzambe akokota lola frère mais sikoyo ba cas wana na bandeli eza exceptionnel frère. Eh bato oyo bazalaka na ba doutes oyo balobaka ah biso tokende koyokana kaka na makambo ya Nzambe ata soki akosala nde mabe biso to makambo ya Nzambe toza koyoka na biso et puis bon voilà toza mpe kokangwama ba miracle mpe ezomona donc c'est ce qui est important donc bato wana mpe bakobimaka na bango mpe na kati ya bangomba wana te bakotikala na bango kuna parce que bamoni ke non so ozotambola no mpe kaka malamu et eh bien ça sert ya kwala okobima na kati ya bangomba wana Ah frère mais boye wana solo bi bo bebisi emission. Na ndenge nini? C'est pas ce que je dis. Oui. Par exemple frère, omoni avion. Mm. Toi na kati ya avion, toza 300 personnes na kati ya avion. Tant tokotaka avion, d'abord un, mutu moko te a pensaka que donc crash ekosalema. Tu es d'accord avec moi frère? Oui. Meme soki mutu atie na idee naye que creche ekosalema, mutu moko te akozala na idee que non nazala place moko boye comme ça soki creche esalami nabika. Non. Mais soki creche esalami, il y aura des gens qui vont mourir. Surement batu ebele bakokufa. Omonaka moko abiki. Je connais une fille en France, avanda 13 heures du temps na mayi, na ocean. Ba donc avion esali crash ba kota ba nini ba kota ba ya ba ya ba ya ba tonga kuna ba papillon ezalaka ba nini ba ile ezalaka kote kuna neti amerique latine ce pas kote nini wana ba donc avion esali crash plus plus de 300 personnes ba kufi fille wana azalaki na age ya 14 ou 13 ans abika ti lelo azali c'est pour dire quoi tu ne peux pas imagine dans dans ta tete que oui comme frère kashishi alobi boye ce que bon c'est pas la peine na longa kuna c'est pas ce que je dis na lobi que exception oyo nzambe akosala na batu c'est Dieu qui sait nzambe mutu ayebi donc exception wana mais yo sikoyo mutu place ozali soki oza oza na place ya mabe Tu peux ko koma koma ko nourrir n'est ce pas foi na yo na makambo ya ya donc ya ya ya mabe alors na na cadre wana sikoyo ekoma que moyen o o ozala neti mosika ya Nzambe sikoyo mais na kati ya bato wana ya des gens oyo Nzambe alobi que oyo par rapport na boye c'est à dire c'est c'est Dieu qui va decider au fait c'est pas la l'ensemble voilà. des gens mais ce qui est important eza nini eza nini soki moto azo aza kolanda Yeshua Yeshua alobi je suis la la la verite je suis le chemin la verite et la vie je suis le chemin la verite et la vie et la vie elingi koloba nini soki yo olandi le chemin te okokuta na verite te soki okutani na verite te tu n'auras pas la vie d'où il faut déjà siko ntango ozoyoka ngai que tu te poses des questions il y a une sœur une de mes sœurs ayebisa ngai que Amona na kati ya eglise moko, batiment moko na kati ya Irlande, pasteur alingi apesa bango ba, asala nini? Asala bango, babenga yango nini? Huile d'onction, neti ke a oindre bango. Pendant ke bango bali kosambela, soeur afungoli misu, amoni pasteur wana azo kotia soyi na kati ya huile wana. Soyi, frère. C'est pour dire que, tango soeur amoni bongo, jour asuka pe alongaki eglise yango, yango wana. C'est pour dire que, Nzambe aza na temps oyo abongisa pona mutu na mutu. Dieu ne peut pas permettre atia yo place ya mabe meme meme meme pour travailler avec Abraham abse ke no longua na mboka ya papa na yo kende cote mususu meme meme pour travailler avec avec Moïse nzambe abendi ye place azalaki alobi ke zonga na Egypte zua bana na ngai epuis bima na bango libanda c'est dire Dieu ne peut pas se compromettre au fait ke ayebisi yo ke no vanda kaka wana non il faut ozala na place oyo d'abord hein ezali Ozoka ma maloba ya nzambe pure yango omonaki tango yeshua a asekwi alobi que non bo vanda na kati ya chambre haute bo zela place wana c'est pour dire que non il ya des endroits oyo que mutu faut azala en tant que oza oza mwana nzambe po ngai lelo frère soki na ke eglise moko quelconque ou bien assemblee moko quelconque ezala wapi frère nako koka te po makambo bako teya eko risque ke naba non ozo kosa nako risque naba na na mungongo makasi ah mais mambo ozo loba eza yango te d'où eza sur place na nga te donc mwana nzambe oyo azo ka ngai Il ya de fois tango ozoka mateya pasteur azo teya surtout sur la dime oh non botelema bopesa ba dime na bino boye na boye peut-etre ça te fait aussi du mal epesa ko pe heure mosusu kanda eza ba signe pona koyebisa yo que non oza place ya mabe au fait je sais pas reponse nanga ezalaki na sens wana que c'est à dire exception ezali coute que coute frère Mais ce n'est pas generalite ezali que faut olonga place wana oyo eza place ya mabe mutu azo sambela epai ya nani eh, comment il s'appelle Denis Lessi quand même longwe kuna osala oh, nisi sauf okala ba voilà tokomi quand même na suka je crois qu'il faut un moment tout tokoma na suka vraiment cette émission ezali vraiment une émission très intéressante tu vois que debe kocontinue il y aura sûrement des questions tout ça par rapport ya oyo elobami na kati ya émission na biso ya lelo Soki nzambe azali moko pourquoi ba eglise ezali ebele bolande en tout cas emission na biso ebanda tii na suka tokomi na suka frère kashisha nayebi te soki loba suka ezali po to cloturer cette emission. Voilà uh, ndenge tolobi tosala mosala oyo mpo na yo ozolanda biso ozala moko bozala mibale tosala yango mpo na yo mpo na bino en fait Il ya d'autres choses lorsque tozo loba ngo mususu to saka ba ton c'est pas que toza toza nerveux to to siliki non c'est pas ça eza ka heure moko to baka nde to baka zo loba avec avec insistance hein, pour mutu a comprendre alors soki nde mutu oti ko loba awa il ya peut-être d'autres choses que na lobi rapide ou bien frère atuni question na repondre yango ndenge yo oza kozela te soki omoni question ezali tuna biso tozanga te ko repondre bino frère Limia nzambe apambola yo Vraiment, merci beaucoup. merci. merci frère Kashisha, merci na émission, merci na bandeko bolandi biso partout à travers le monde. Tokomi vraiment na suka ya émission na biso ya lelo. Rendez-vous na biso mercredi prochain na même heure. Botikala malamu esika bozali. À très bientôt na même chaîne. Merci beaucoup. Nzambe azala na bino. Merci.